그 찌끄찌끄찌끄찌끄찌끄찌끄찌끄 十年，九年，十年，十年。我是许夏，喜欢我的影片的话，欢迎订阅并且分享哦。我们下次再见，拜拜。